суретке түшүп қояйық апама жөнөтүп жібересіз ватсапқа ушундай бір булығып аябай өзім жаман сезіп отырмын давлениям көтеріліп мына жүз тоқсан болып жакшы жақсы шықпай қалыпты жаңа келмеңіз болды ей қайра түшіп қойды не отырсың не болды иә жоқ сен не отырсың не болды эмне басып атасың иә камера жақсы шықпай қалыптыр енді и бүгін камерамды сүрт ертең бұтыңды сүрт анан анан не болды екен же мен саған міне ит көріп отырмын иә же саған берешілікке ал мына жақта тұрған не болыпты саған не болып отырсың мен же неме сүріп атасың же сен маған сүрткілі киім алып беріп қойдың беле иә қашан бері нормальный киім алып бересің қашан мен тетиги аяшкаларымда жаштакай болуп жүрөм эй жыртылып мына марлен деп калган кийим кийип жүрөм еще мага арчисиң келип атып чаңдарыңды жөнділеп камера немесіне сүртіп қойдың ғой мен қыжырғым келіп жатыр нұрбек үшін қыжырғым келіп нервім қайнап мына қаным көтеріліп жатыр мен жүзіме тиіп келіп қазір жүзіне жарылып тұрайын деп тұрмын қазір бұл жақта қандарым атайын деп тұрмын қазір болып тұр не болды енді қанша керек енді не болды бес жүз сом беріп тұршы дағы не болды просто ақша керек болды бес жүз сом эле мақұл эми тек азыр жанымда жоқ карточкадан алып бүгін эме кылып берем ушинтип эле берип коесуңбу ооба карточкада бар менин жанымда жок азыр жаман чириксиңдей да эле жок просто кээ менен ичип элек дечи мына апамдын настроениясы көтөрүлүп калсын да и балдарым бактылуу жашап атыптыр депчи мындай жашнап калыпчы эле жылмайсың жіберіп қой мынамындай смайлик үлкендерге кетіріп қой мақұл ба ей качканы бүгін келесің же азыр алып алайын бирен ооба алып берем алып алайын э эми эми анан келе бермеши ашпайсың отуруп тур мақұл ба келем эми